You. Ici, les églises font aussi café apparemment. C'est joli à l'intérieur. Ah, je suis à La Rochelle. Alors j'ai pas filmé le retour parce que bon c'est pas passionnant et puis euh, tout s'est fait très très très très vite donc euh, en gros euh, bus de Glasgow jusqu'à jusqu'à Londres à Londres petite balade dans les magasins que vous avez sûrement vu en vidéo et puis ensuite bus de Londres jusqu'à Dover dans lequel j'ai pu dormir un peu je suis arrivé à Dover à 2h du matin mon ferry était à, 8 h donc j'ai passé un peu de temps. j'ai un peu dormi, j'ai joué avec des enfants, avec des avions en, papier, c'était drôle. Euh, ensuite, ferry qui avait une heure de, retard. Du coup, j'ai failli rater mon covoiturage qui n'était pas à Calais, ville d'arrivée, qui était à Étaples. Donc j'ai pris un train de Calais à Étaples. J'ai trouvé mon covoiturage qui m'a attendu. D'ailleurs, merci au conducteur s'il regarde les vidéos super gars, super sympa. On, a des passions en commun, on a discuté pendant tout le trajet, c'était génial. Merci à toi. Euh, je viens juste d'arriver à La Rochelle là, à l'instant. Donc euh, retour chez moi et repos enfin. Bon, j'espère que vous avez adoré ce petit voyage. Je sais pas si je vais faire plusieurs épisodes ou pas, mais regardez-les tous. Et euh, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à faire tous ces beaux jolis trucs. C'est gratuit bien sûr. Et au revoir, à la prochaine, dans un autre pays peut-être. Regardez, je peux marcher dans l'herbe, il n'y a pas 15 cm d'eau. J'aime la Rochelle. J'en ai marre de l'eau. Ici c'est sec. Et pourtant il pleut.